Hola, bienvenidos a este contenido especial que vamos a compartir en nuestro grupo privado Facebook. Entonces, si te han compartido este contenido o lo has recibido de otra forma o lo está mirando en algunas clases especial, te va a hacer esta invitación que te pueda inscribir a nuestro grupo privado, donde vamos compartiendo enseñanza específica para el crecimiento espiritual. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema especial, que es la restauración del tabernáculo de David. Y vamos a ver cómo esta enseñanza tiene consecuencias profundas para nuestra vida espiritual hoy. Entonces vamos a la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es, es este tabernáculo de David? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia? Eh, toda esta historia está en los primeros libros de Samuel, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, en Primera de crónica, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. ¿Qué pasó? Que cuando Saúl estaba peleando esta guerra, entonces le subió esta idea. Y la idea era de tomar el arca, de llevarla en la batalla para que Dios mismo podía operar de ellos. Y ya sabemos que esta idea fracasó. ¿Por qué? Porque no, no somos nosotros que podemos eh, comandar a Dios de hacer la cosa. Es al revés, es Dios que tiene que guiar nuestra vida. Entonces no podemos llevar nosotros a Dios donde queremos. Es Él que va a conducir nuestra vida. Bueno, pero el arca fue tomada por los filisteos, llegó en su ciudad, aquí hay toda la historia eh, de eh, de estos deos eh, pagano, dios pagano que se cortaban las manos. Entonces puede leer toda la historia, si no la conoces, muy, muy fuerte. Al final, esta arca regresó a Israel. El tema es que esta arca no regresó en lo que era el tabernáculo de Moisés, sino que se paró en casa, al final, después de toda la historia, llegó a casa de Obededón. ya sabe, ¿no? La historia, que tocaron el arca y se murieron. Entonces David y, eh, dio la orden de llevar esta arca en casa de un hombre de Dios que se llamaba uh, Obededom. En casa de Obededom, Obededom tuvo una prosperidad, una bendición increíble. Entonces al final David decidió que este arca podía llegar hasta su ciudad. hasta Jerusalén. Y aquí va a pasar algo de espectacular. Aquí va a haber un cambio en la historia de la Biblia. Aquí va a haber un cambio en la historia de la religión. ¿Y cuál es este cambio? Cuando llegó este, a esta arca, el tabernáculo de Moisés estaba construido en un monte que se llamaba, eh, em, que se llamaba Galad, ¿Y qué, qué pasó? Que David no, no tomó el arca y la llevó a su viejo sitio, no la llevó en el tabernáculo de Moisés, sino que la llevó a otra monte, a otra montaña, y construyó otro tabernáculo. Entonces, vamos a leerlo. vamos a leer ¿Dónde sta. Ok. Primera de cronache. 16, vamos a leer desde 37 hasta 40. Come Bibbia, aquí tengo la nuova versione internazionale, puoi utilizar también la riveduta o otra versión que más te guste. David dejó l'arca del patto del Signore, a cuidado de Asaf e sus hermanos. E come portero nominò a Obededom, ok, para sobre el altar ofrecieron constantemente los holocaustos del Señor en la mañana y la tarde, tal como está escrito en la ley del Dios de Israel. Entonces, el sacerdocio que estaba en el tabernáculo de Moisés seguía allí haciendo sacrificios, seguía allí eh, encendiendo velas, seguía allí eh, llevando pan y por otro monte, había el arca en otro tabernáculo que habían construido David, donde estaba Obededón, el, eh, Asaf también, y estaban allí adorando a Dios, cuidando a Dios. Y allí donde fueron em, eh, rellenados los salmos, muchos salmos, allí es donde las personas iban recibiendo palabra profética allí todo lo que buscaban de Dios, lo que pedían una palabra por parte de Dios. Iban allí, se arrodillaban y allí se podía mirar el arca. Allí no había eh, el luego eh, el Santum Santorum, no había el lugar santo y el lugar más santo. No, no, no. Allí había el arca y todo lo podían mirar. La presencia de Dios se podía tocar, se podía em, ver, se podía experimentar. Entonces es algo de diferente. Pero eso nos hace entender que habían dos lugares en el mismo tiempo que habían la misma función, que era servir a Dios. Pero tenemos el tabernáculo de Moisés, donde había eh, lo que eran sacrificios, rituales religiosos, y estaba vacío. Y por otro lado, había el tabernáculo de David, donde no había rituales religiosos, no había planes de cómo se tenía que hacer la cosa, sino que el Espíritu Santo iba guiando eh, todas las actividades que se hacían ahí, y allí había el arca de Dios, ahí había la presencia de Dios. Y eso nos hace entender que en el mismo tiempo, en, el mismo, en la misma ciudad, en el mismo sitio, podemos tener dos cosas. La primera es la religión. El tabernáculo de Moisés es una figura de la religión, donde la gente va allí haciendo rituales. Y también que es una iglesia evangélica, tú puedes hacer rituales evangélicos. Bueno, voy allí, tengo que hacer eh, una, una, alabanza, eh, dos cánticos de adoración, y después vamos a hacer la ofrenda, eh, y después vamos a hacer esto, y después al teatro, y después a esto, todos rituales, todos rituales. Pero la verdadera pregunta es, ¿Dios está allí? Porque si solamente estamos haciendo rituales al vacío, entonces esta no es una fe. Esta no es una relación con Dios. Esta es una religión. Y por otro lado, en la misma ciudad, en la montaña que estaba al lado, prácticamente, había otro tabernáculo, donde no había reglas, no había planes, eh, no había eh, cosas que se tenía que hacer bajo un programa, no había nada. Solamente había la presencia de Dios y gente con hambre que quería tener experiencia con Dios, que tenía, quería tener una relación con Dios. Entonces estaba allí, iba recibiendo la presencia de Dios, palabra de Dios, hablaba con Dios y había una relación con Dios. Entonces yo creo que ese tiempo también tenemos estas dos tipologías de iglesia. Una iglesia religiosa donde hay personas que van, también que están alabando a Dios, pero no están teniendo una relación con Dios, no están teniendo una intimidad con Dios, solamente tienen una religión evangélica. Y por otro lado, hay personas que están en relación con Dios, que están buscando a Dios, y Dios le habla. Ellos hablan a Dios, porque esta es intimidad, esta es relación. Y lo que Jesús nos dijo es que cuando tenemos que eh, hablar con Él, tenemos que tener oración con Él, tenemos que cerrarnos en nuestra habitaciones y en lo secreto hablar con Dios. Y allí Dios escucha. Y después la contestación va a llegar fuera, por el mundo, en todo lo que es. Pero la intimidad con Dios es nuestra fuerza. La intimidad con Dios es lo que nos va a llegar a experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Porque una cosa es vivir, experimentar la presencia de Dios y otra cosa es estar en una bendición de Dios. Entonces, la Biblia habla que en los últimos tiempos se tiene que levantar de nuevo el tabernáculo de David. Y e yo escucho muchos pastores que predican, ah, bueno, entonces tenemos que hacer alabanza y adoración 24 horas al día, remolinando. No es esto, es el tabernáculo de David no es esto eh, eh, el significado profundo de este tabernáculo. Esta es la alabanza que tiene que estar en nuestro corazón, claro que sí, pero el significado más profundo del tabernáculo de David es un tabernáculo donde no hay eh, obstáculos en nuestra comunión con Dios. Allí no hay un lugar donde solamente el sacerdote puede entrar una vez al año para mirar a Dios. Allí no hay limitación. Allí solamente hay intimidad con Dios. Entonces, edificar de nuevo el tabernáculo de David significa edificar de nuevo una relación de intimidad con Él, una relación profunda con Él. Y esta relación es la que, esta iglesia que tiene esta relación, la iglesia que camina con Dios, es la iglesia que va a experimentar en los últimos tiempos la gloria y la bendición de Dios. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu idea? Escríbeme aquí abajo de los comentarios. Si tienes idea, pregunta, escríbeme, es sin problemas. Vamos a contestar a tus preguntas y también a tus, eh, tu, petición de oración, si tienes petición de oración. Vamos a contestar. Con esto quiero cerrar esta pequeña enseñanza. Esta es parte de un curso profético eh, más profundo que vamos haciendo y también tenemos un curso ministerial. Entonces, si quieres ser parte, si quieres servir a Dios de verdad, eh, recibiendo el equipajamiento, ¿no? recibiendo el, los instrumentos necesarios para servir a Dios con poder, entonces aquí estamos para poderte ayudar y para poderte servir. Un abrazo, un saludo y hasta pronto.